発見は習志野市からやってまいりました千葉工業大学よさこいソーラン風神部です精一杯踊らせていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますよろしくお願いします風のまにまに宿す炎を再々に風神2019永遠に 命回ししのいでいかないと照らし出せ 様に向かって礼誰夫人撤収ありがとうございました